То место, где родился я sen ketarsan jonginam sen ketarsan olis yo'llar seni chorlar chorlar zamon orzularing olamiga yor yetarsan men qolarman ko'zim giryon dilda hijron sen ketarsan meni tashlab sen ketarsan goh ishon goh ishonma deydi hayol ammo o'zing xayolingga keltirmaysan hayotimsan bormi sensiz menda majol unutma meni qaylarda chekma firoq yaqin tierra parto tashlab ketarsan diydoringga to'ymadim to'ymadim zarra boshginamni cho'lg'agan xayol qadarsan qo'lim siltab qolaman bag'rim o'rtanib quyosh yulduz ko'zlarim boqar intizor nigoh solsam keng samo ketar to'lg'onib talpinarman jongina vaslinga bedor unutma meni qaylarda chekma firoq yaqindan quyosh oqshomlar berib bardosh meni esla unutma meni oshganda dovon yoqqanda dog'i hijron meni esla kulib boq sinib qol baxtimiz topmay savol meni esla годы разлуки не зачеркнут нашу любовь ты уезжаешь любимый но я никогда не забуду тебя. to the number one track, hitting you back live from Dado. tum שמוחק בת הבוכיות חנימת דילי דלי דום דום Mom, mom, mom, mom, tu pai vas tam, tu sa tu shumas tam. نگه که اطراف ترجمه باشه دیگه کی حرکت بزودم که چده با ochar Bombosh ko'chalar malaku hamkelar Ko'pda ko'p yulduzlar nur bemasdan ochar Yana boshlanib harakat ro'y boshqadan Bu hayot kirib kelar har Arazot bo'sh, qayervon bor bomboş bomboş bomboş kocalar Uşak'ın köyler bomboş kocalar Gülşen sağ kechganim onang seni birpas ko'rmasam ko'zlarim dadam kimsan o'zing nimasan kimsan o'zing nimasan sehrgarmisan sehrgarmisan sehrgarmisan unchalar qiynamasan